Grazie Alberto e grazie a tutti gli oratori. Io prima di lasciare spazio eh, alle domande eh, che, che, il pubblico vorrà, vorrà fare eh, agli oratori, voglio chiudere con una considerazione. Lo ricordava Marcello per quanto riguarda le leggi anti-fake news eh, approvato in via d'approvazione in Germania e, e in Francia eh, io l'ho denunciato e l'ha ricordato Alberto adesso, eh, il pericolo di una eh, censura o di dare potere di censura eh, a istituzioni che non sono eh, democraticamente legittimate a, a, partecipare a questo fatto qui all'interno dell'Unione Europea e faccio una domanda che deve far riflettere anche su dove dobbiamo lavorare e quali sono i punti politicamente caldi perché lo spazio del dibattito non solo in campo eh, economico ma sul futuro dei nostri paesi europei e sul futuro di questo eh, continente possa andare avanti. Se fosse stato per caso il, governo di, eh, il nuovo governo italiano o Matteo Salvini a proporre una legge anti-fake news come quella che è stata proposta dal governo francese e da Macron, cosa avrebbero scritto i giornali in Italia e in Europa? E su questa domanda, su cui credo quasi tutti riusciate a, a darvi eh, una risposta, eh, creiamo su questa domanda un, un punto di partenza per un lavoro che sull'informazione è necessario fare per ristabilire quella che è la verità oggettiva dei dati, come ricordava eh, Alberto, e per far sì eh, veramente che ci possa essere un dibattito aperto, franco e eh, nella, nel rispetto delle opinioni divergenti ma leale su quello che deve essere il futuro dell'Italia e del continente europeo, perché è chiaro che se si creano dei gruppi o si cerca di controllare l'informazione per sostenere la eh, bellezza o la positività di un progetto, è evidente che quel progetto ha un problema. Se si cerca di censurare la critica su un progetto che ha problemi e che non è stato in grado di rispondere a quello che chiedevano i cittadini, evidente, evidentemente c'è un problema. La censura è non è la soluzione e questo è estremamente preoccupante. Abbiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti, se ci sono domande dal pubblico eh, gli oratori sono a disposizione. Io vorrei eh, ringraziare al nome di tutti gli ascoltatori non italiani, i relatori di oggi noi siamo eh, testimoni della bellissima libertà di parola e di pensiero che esista ancora oggi in Italia e che purtroppo non esista in altri paesi europei. Ringrazio quindi tutti i relatori per la uh, lucidità della loro analisi. Io vorrei dire due cose prima di porre una domanda. Questa pro problematica della comunicazione, come l'ha detto signora Foa, come uno strumento, strumento, uno strumento di, uh, di, guerra e di controllo della società, questa problematica non è una problematica nuova, è un problema molto vecchio. Il professore Bagnai ha citato George Orwell, uh, si può pensare anche a un primo ministro britannico James Callaghan che negli anni 70 ha detto che la menzogna può fare il giro del mondo prima, prima che la verità si sia allacciata agli stivali. Quindi è un problema, è un problema molto vecchio. Uh, la seconda cosa che vorrei dire è che è un, è un problema, questo problema del controllo della società che non è limitata uh, alle sole media, non è limitata al solo uh, cornice, alla sola cornice della comunicazione, è un problema che si vede purtroppo anche nelle istituzioni e soprattutto ovviamente nelle istituzioni europee, che hanno, e l'abbiamo visto nella crisi italiana, la crisi politica italiana, la vocazione affermata di fare esattamente quello che, fa, che fanno queste, questo media, voglio dire di controllare le società. Lo slogan l'Europa contro i populismi dice tutto. L'Unione Europea ha la vocazione affermata di controllare uh, le nazioni e le libertà. Ecco la mia domanda, io vorrei sapere uh, soprattutto uh, da quelli che hanno un contatto diretto con il nuovo governo italiano, esiste nel governo, nella, nella mente del governo, non sto parlando del popolo italiano, la conoscenza che l'Unione Europea ha questa vocazione o esista magari, spero che la risposta sia no, l'illusione che questa Unione Europea può essere riformata. Grazie. Uh, la domanda è molto interessante. Noi siamo consapevoli del fatto che esiste un apparato di propaganda fortissimo Ehm, in questo momento in particolare abbiamo contro tutti i giornali come, come nuovo governo italiano, con un paio di eccezioni, tipo la verità o il fatto. Questa cosa non ci preoccupa più di tanto perché poi esistono meccanismi di conformismo che, diciamo così, piano piano porteranno, insomma, atteggiamento totalitario che si rivela nella propaganda, cioè se voi vedete i tweet della, della Commissione europea in, in, in Italia, sono fantastici, questi ci vogliono far credere, non so, che, che il Colosseo è stato fatto con i fondi dell'Unione Europea, infatti è una propaganda controproducente, cioè il problema è che l'Europa c'era prima dell'Unione Europea e ci sarà dopo di essa l'Unione Europea, un progetto politico che dal mio punto di vista ha molte criticità, alcune delle quali ritengo siano insanabili, in particolare per quel che attiene al deficit democratico, ma anche per problemi banali. Noi siamo qui, ci parliamo in una lingua con l'aiuto delle gentili traduttrici, molti di noi potrebbero comunicare nella lingua madre dell'altro, ovviamente scegliendola, e già questo bisognerebbe fare pari a dispari per chi ha la lingua madre prevalente nel, nel dialogo, cioè non si può <laughs> costruire una politica così. E infatti il senatore Monti, che ieri ha preso la parola per dirci che se non facciamo i bravi arriva la Troica, in un'intervista del 1999 aveva detto esplicitamente e testualmente che lo scopo dell'Unione Europea era riporre certi valori in custodia, in buone mani, eh, e permetterli al riparo dal processo elettorale, attenzione non dal processo democratico, proprio dal processo elettorale, cioè quello che fa tremare questo palazzo, e me ne scuso per chi ci lavora, è quando in qualche paese si vota, questo palazzo trema, non, non è zona sismica, è zona antidemocratica però, ok? Questo è il punto. Noi ne siamo consapevoli, cosa vogliamo fare? L'Europa è anche un progetto giovane e ai bambini ogni tanto bisogna dire di no. Io l'ho fatto, ho due figli meravigliosi, uno è andato un po' fuori strada a 17 anni, l'abbiamo subito recuperato, bisogna anche amarli i bambini naturalmente, ma bisogna anche dirgli di no. Che cosa vogliamo fare noi? Eh, vogliamo dire di no. Questo basterà a emendare il progetto? Non lo so, ma noi non possiamo venire qui e farci saltare per aria o darci fuoco come Jan Palat, cioè non, non, non può essere questo uno spirito costruttivo. Noi vogliamo avere uno spirito costruttivo. Cioè, se dopo averci fatto fare politiche procicliche in recessione, ci vogliono far fare politiche anticicliche in espansione, noi vogliamo dire no. E siccome questo progetto, come spiegavo nel mio libro del 2012, crea squilibri esterni tali per cui gli Stati Uniti cominciano a guardarlo con fastidio, noi sappiamo di avere due leve sulle quali poter suscitare una riflessione profonda all'interno di questa istituzione. La prima è che, come avevo scritto nell'articolo del 2011 da cui tutta questa storia è partita, nel lungo periodo le politiche di destra, cioè fondamentalmente il taglio dei salari, che è ciò per cui nasce l'euro, avvantaggiano la destra. Sta succedendo, un giorno sarà tutta destra. Quando all'Europarlamento ci sarà una maggioranza euroscettica, che faremo? Lo chiuderemo? Boh. Oppure no, perché magari nel frattempo le cose migliorano, eh? è solo un'idea. La seconda è che lato americano bisogna fare delle scelte. Il sistema di governance attuale e in particolare eh, la moneta unica, gestita così, balcanizza l'Europa. Allora, gli Stati Uniti possono scegliere, possono volere un'Europa balcanizzata, cioè scenario Jugoslavia ovviamente meno coento, però insomma di tensioni che aumentano, o un'Europa dove un minimo di flessibilità, se ci fosse, ma non può esserci, anche di solidarietà, tiene i pezzi insieme. Se scelgono la balcanizzazione, dovranno poi gestire il grosso problema del fatto che la Germania tenterà di saldarsi con la Russia, che è una cosa che loro storicamente non vogliono. Quindi questo progetto è un progetto che ha di fronte a sé una serie di sviluppi da accompagnare, da osservare. Ma noi non è che siamo diciamo, dei pericolosi rivoluzionari, vogliamo solo che se ne parli finalmente di tutto questo. se mi dice quali probabilità eh, ci sono che questo tipo di mediazione politica possa avere un successo, io non le rispondo perché adesso sono un politico, quindi mm, normalmente i politici non rispondono. Io cerco di portare avanti questa, questa, questa linea politica, che è la linea politica della coalizione di governo a cui appartengo, lo faccio con lealtà, lo faccio dialogando con tutti, evito eh, in questo periodo, ma solo in questo periodo, i contatti con la stampa che vuole strumentalizzarmi per motivi di bottega politica interna, ma ho contatti con la stampa internazionale, sono disponibile a parlare con tutti. Dopodiché c'è la storia. Chi la conosce può trarre le sue conclusioni. Thank you very much, and thank you for organizing this. My name is Christina Morvai. I am a member of the European Parliament, uh, Hungarian, proud Hungarian. Uh, what do you think about uh, any member of the panel? Uh, what do you think about uh, the current uh, Facebook uh, Cambridge Analytica uh, issue? Because here is my my understanding of of this a couple of days ago, I read in the newspapers, uh, they say Mr. Soros uh, would like uh, to um, have the result of the Brexit uh, uh, vote reconsidered, and he starts a major program uh, with major finances in the United Kingdom to have a new vote on Brexit. Mm-hmm. Then I arrived to Brussels, but when I see, there's the LIDAC committee organizing a debate uh, and a hearing on the Facebook Cambridge Analytica issue, where all the members of the panel uh, want to prove that nobody would have voted for Brexit, or at least very few people would have voted for Brexit, but for the manipulation by Cambridge Analytica and Facebook. And this should be stopped, this should be banned. I mean, don't misunderstand me, I'm very much against, you know, manipulation through collection of data and so on, but so far it wasn't a problem for them. Now it's a problem. You know, they keep saying that uh, Trump was elected because people were manipulated through fake news and uh, uh, Russian uh, intervention and so on. The Italian election took place because of Russian intervention, manipulation, whatnot. Brexit took place because of Cambridge Analytica and Facebook uh, illegally and unethically manipulated people. Because the message, of course, is, uh, you know, if uh, people vote against uh, the value system of the mainstream, this can only happen through manipulation. And I have very bad feelings because uh, my understanding is that through this whole Facebook Cambridge Analytica thing, they want to somehow make sure that by the 2019 European elections, Facebook uh, uh, and, and the rest can only be used for their purposes and by their own people. What is your opinion on this? Thank you. Faccio una considerazione generale, poi credo che Marcello sui social media sia, eh, sia persona migliore. Eh, quello che diceva la, la collega proprio nell'ultima parte, il, il, dubbio legittimo che queste azioni, eh, sia dal punto di vista dell'attività eh, del Parlamento europeo, sia col gruppo eh, sul, sulle fake news di cui parlava eh, Alberto, sia eh, proprio la dimostrazione che non potendo eh, dimostrare ai cittadini europei eh, gli effetti positivi che le politiche portate avanti sinora o volute dalle istituzioni europee hanno avuto, il prossimo passo per non perdere la faccia e non perdere le elezioni a vantaggio di quelli che il mainstream chiama euroscettici o eurocritici sia il controllo dell'informazione e la censura. E questo è anche compito nostro, eh, mio, eh, della collega e dei colleghi che sono qui, di prevenire questa deriva antidemocratica delle istituzioni europee. La censura è veramente un passo vergognoso. Riguardo a eh, Brexit, eh, elezioni di Trump, il referendum costituzionale in Italia, le elezioni italiane, ieri ero a una trasmissione italiana e un giornalista di un importante eh, giornale eh, italiano eh, commentando il programma della nuova coalizione di governo ehm, in Italia eh, descriveva scenari apocalittici eh, se questo programma fosse stato portato avanti. Io mi sono permesso di ricordargli che ormai questo giochino non funziona più, hanno provato con le elezioni americane eh, a influenzare pre-elezioni eh, i votanti dicendo che se Trump fosse salito eh, al potere ci sarebbe stato l'apocalisse, hanno provato con la Brexit, hanno provato col referendum costituzionale in Italia a proposito dei dati Alberto, quella slide dell'associazione degli industriali eh, italiani che eh, sostenevano che se gli italiani avessero votato no alla riforma costituzionale di Renzi il PIL sarebbe calato in un anno del 5%, persi milioni di posti di lavoro, eccetera. Ecco, eh, chi fa questo tipo di informazione deve capire che ormai eh, abbiamo capito il giochetto e il terrorismo psicologico non funziona più. Comunque va tenuta alta l'allerta sui tentativi di censura o di manipolazione delle informazioni, soprattutto da parte di istituzioni come quelle europee che dovrebbero essere neutrali e, dovrebbero, e dovrebbero promuovere la pluralità e la democrazia. uh, italiano inglese. Come vuoi. No, you're basically right. I agree what you said. This is the part of a plan to impose a censorship or to reorient the public opinion. And uh, listen, Facebook has always been manipulating public, public opinion. Uh, during my lessons at university, I quote a study done by two of the missions They showed that they done social engineering experiments uh, three or four years ago. And uh, if you see how Barack Obama won his elections, uh, it was using uh, Facebook. And I remember I, I once attended a debate with his social media manager, who was very popular. and Everybody was, you know, happy to interview him because he was explaining how using those data he was able to target the message to the right people. So basically, this was what Cambridge Analytica did. And this is really uh, um, a, uh, a media manipulation to create exactly the fact that you described. So it's a big hypocrisy. And uh, you can be sure Facebook will not change basically his policy. It's, this is a big show to let people remain confident on Facebook. Mr. Zuckerberg coming here saying, oh, I'm so sorry uh, uh, this will never happen again. Uh, I, am sorry, but I, I strongly doubt it because this is the uh, in the nature of Facebook. And Cambridge Analytica uh, did something that other companies were doing. And uh, basically, this, all those measures are, the goal is to create a new frame. It goes exactly in the direction that you very wise way denouncing your speech. Uh, may I have some words? Okay. So just to to give you a flavor of uh, the work we, are, we have been doing for years in Italy with my association, with my friends. This is a very influential Italian journalist, and I had a debate with him uh, so he wrote for the journal that once was uh, the journal of the main, the most important firm in Italy, Fiat, La Stampa in Turin. In a debate, he told me that when Orban arrived, this person which we cannot not define as a Nazi, so this Nazi, uh, when he arrives and he takes uh, such decisions. He changed radically the constitution uh, and uh, he made uh, uh, horrible things. He was so cruel as to uh, deny water to men and women. Okay. So I know he's a journalist, so he can tell everything. I, I will never believe him before verifying, of course. It's not that. And so he had a wonderful shirt, by the way. You can see that I never saw uh, a shirt so wonderfully ironed. I must uh, ask him who, because he's a nice guy. But what had happened? There had been a couple of refugees who had made, um, let's say, of the state, a drink uh, strike. So they, they refused to drink because they wanted something, I don't know, I, I suppose for good reasons, but it was that choice not to drink in order to protest. It wasn't Orban going to the railway station in Budapest and telling people, don't give water to those bastards refugees. There are a number of uh, reasons why mm, this uh, journalist may have had this impression. He has um, a personal story, tragic in a sense, so he, he has suffered in his life and I respect that, but you know, <coughs> coming to the, your question, so this is to say that I, I love Hungary. I try to defend it when, when it deserves it, so almost always in, in Western media, <laughs> as far, as far as I can uh, see. Um, my point is, uh, the Cambridge Analytica scandal is fantastic, because it is uh, like people putting their life in a window, so, uh, so uh, giving data to, to everybody and assuming that nobody will see them. So uh, Facebook is very patently uh, set up in order to gather information. And this is the first point. So Seneca, an ancient philosopher, taught, if you have a secret, don't tell it anyone. as simple as that. If, you, if, if, if I have a secret, I, I don't tell it to Vladimir, although it's my friend, basically, but much better than a friend. And this is the first point. Second point, what we now call uh, fake news was once upon a time called propaganda. The propaganda has always existed. What some institutions do not accept today is that another propaganda is possible because another world is possible. And, um, and this is the, the true democratic deficit. So in, in politics, I, I became a politician. I try to say the truth. But if I could also lie, why not? If I need your vote, I can lie to you. So it's up to you <laughs> to, to, to check. It's, it's propaganda. Okay, so that exists. I do propaganda. My colleagues of, uh, of the, of the Democratic Party, the so-called Democratic Party, do their propaganda. The problem with propaganda is not that this exists, but that many propagandas need to exist in order to democracy to, to be established. So I, I really, this Cambridge Analytica debate is completely, completely misplaced and, and, and misunderstood. That's my point. Thank you. Uh, please try to be short because we are just 10 minutes left before leaving uh, uh, Mr. Schaffhauser. Deux, remarques, je parlerai en le français, je m'excuse. Euh, deux remarques. Euh, en 2012, avec euh, la Casa Depositi, la Caisse des dépôts italienne, avec Franco Passanini, nous avons eu une réunion avec un représentant également du pouvoir français, l'inspection générale des finances, etc L'idée était de faire un quantitative easing pour l'économie réelle. Nous avions fait le calcul qu'il fallait au minimum 2 à 3 de transfert qu'on devait transférer vers les pays du sud déficitaires. Sinon, nous allons aller, l'équilibre de la balance des paiements, évidemment, allait se faire par la récession ou par le chômage. Tout avait été préparé, le programme avait été préparé, Draghi avait été d'accord, Monti avait été d'accord. Il y avait un représentant de Monti à la réunion les Allemands s'y sont opposés. Donc, je vous dis, il est absolument impossible à l'intérieur du système de changer le système. Avec la bonne foi même du soutien à l'époque que j'avais du gouvernement français, je l'avais eu sous Sarkozy, je l'ai eu par la suite aussi pour cette réunion, puisqu'il y avait un secrétaire général de l'Élysée qui s'appelait Emmanuel Macron, nous ne sommes pas arrivés à changer le système. Et Emmanuel Macron est parfaitement conscient qu'il faut un fédéralisme et un budget fédéral. Nous n'aurons pas de budget fédéral. Ça, c'est la première. Donc, en dehors du système, c'est la seule possibilité que nous avons. Nous n'arriverons pas à changer le système à l'intérieur du système. Deuxième réflexion. En 2014, j'obtiens, après un an de négociations dans le monde, un prêt que le Front National ne soit pas en faillite. Nous devions signer au mois de juin à Abu Dhabi et euh, au dernier moment, pression extérieure, Abu Dhabi ne va pas. Nous reprenons avec la Russie. Je choisis la Russie plutôt que la Chine ou l'Iran parce que ça me paraît un pays européen. Aux États-Unis sort l'histoire du prêt russe et une attaque personnelle sur le travail que je me, fait, que je me serais fait payer. On ne se pose pas la question, est-ce que démocratiquement, est-ce qu'il est normal qu'aucun pays au monde, aucune banque au monde ne veuille prêter à un parti politique mais apparaît l'histoire du prêt russe l'influence russe, manipulation de l'information. Que des, que des mensonges. Il y aurait eu une enquête du Parlement c'est faux. Il n'y a jamais eu d'enquête du Parlement et j'étais totalement transparent. Je n'aurais pas déclaré l'argent que j'ai touché après un an de travail, je n'étais pas parlementaire. C'est faux, etc., etc. Mais ces mauvaises nouvelles répétées deviennent des vérités. Et paradoxalement, je ne les ai pas attaquées à l'époque. C'est une erreur. Parce que maintenant, c'est presque prescrit et il faut qu'on rappelle les mauvaises nouvelles et je vais les attaquer, je vais les mettre devant la chambre correctionnelle. Mais pour vous dire comment aujourd'hui on est totalement dans la manipulation. Et en l'occurrence, cela part des États-Unis et Mediapart directement est lié à tout ce, ce système de la finance qui veut déstabiliser l'État et déstabiliser la démocratie au nom de la démocratie. Grazie al collega le ultime due domande perché poi dobbiamo, le ultime tre velocemente perché poi dobbiamo chiudere, prima qui poi, poi Herman. Um, ehm, io sono Martinè e sono linguista e questa mia asserzione è al contempo vera e falsa, e come i primi le Cretese. Allora, il, la mia osservazione solo dal punto di vista linguistico e storico la propaganda esiste a mio avviso da tempo addirittura più antico, il famoso trattato di Kadesh tra gli Titi e gli egiziani, ancora gli storici non riescono a capire chi ha vinto questa battaglia, perché dalle relazioni sia collettive che quella egiziana tutte e due dicono di averla vinta. E credo che questo sia abbastanza normale un giorno quando vorranno fare la storia di molti che ha salvato l'Italia. Ci sarà qualcuno che dirà la verità, ma attenzione, c'è stata la traduzione in inglese del libro del pedante in cui c'è scritto uh, Crisis in Fabula. Ehm, credo che questa sia tutta quanta la storia su cui verte eh, questa, il significato di Prorogate. È una favola dove ci sono degli schemi, un frame come prop a cercare di mostrare, lui è, ha detto e questa eh, favola è una bella favola di un'utopia, un'utopia di Thomas More, che tra parentesi è il santo patrono dei politici. l'utopia è detta in latino da europei a sembra che significa che bel luogo, ma poi anche un'utopia dove non c'è per niente, un bel luogo non esiste, un po' come l'Europa in definitiva, non l'Europa quella che ha fatto la Grecia, mi sono chiamato che viene in omaggio al paese che ha realmente creato l'Europa, ma a un mondo che ci, vuole, che ci vogliono propinare e che in realtà non esiste, un mondo perfetto che nasconde che cosa? La verità, la realtà. Eh, Marcello Foà, un, eh, adesso faccio una fake news, abbiamo lo stesso nome, non è vero, eh, ha detto qual è la verità. Io mi ricordo di un signore, un romano, che di fronte a un signore, uno straccione si può dire che era stato incolpato di essere un eh, terrorista e eh, gli disse che cosa hai da dire sulla verità e, sulla verità e la, il pragmatismo romano disse quid est veritas e lo straccione è stato condannato a morte, ma alla fine la verità ha vinto. E io credo che bisognerebbe finire questo discorso sulla propaganda dicendo che la realtà, alla fine la gente si sveglia come le persone che vedono la follia del mondo immaginale dentro la caverna di Platone e vedono quelli che accusano loro di essere pazzi come i reali la realtà al di fuori di noi e la realtà alla testa come i dati. uh, one quick story and uh, then a question for Mr. Giaggi. Uh, in uh, uh, 2014, Juncker, when he was head of the Eurogroup, said about dealing with the financial crisis, when things get serious, uh, you've got to lie. Now, Nigel Farage put this to him uh, like, as we're kind of discussing the issue of fake news through, uh, actually, you talked about people going into uh, social media and how to become aligned with people with very similar views. Uh, experience over the last few years, like even for myself in Ireland, years ago, when you used to try to have political debates online, you would go on a political website which everybody would go on to politics.ie and you get all different views and you would have a good fight now on Facebook, because you follow and are followed by people with very similar views, it's more like an echo chamber. What would your, would you have any solution uh, in regards, do we have to spend money putting out Facebook videos to people to get the undecided or the wavering or to reach, particularly reach those with a different view? Do we have to pay for Facebook videos or advertising? What's your solution to that problem? It's a very crucial and interesting question. Uh, so first of all, I'm Mr. Bagnai, so I corrected my name because um, because um, yes, well, for uh, internal, internal policy reasons. So Italian journalists know me with a completely different name, Fabio yeah. Cimaglia, which is very similar to Alberto Bagnai, as you can understand. No, sorry, it was a man with the, the beard. Uh, uh, the, the, okay, uh, Lars, it's Lars. Uh, and I said that, that uh, we can use uh, social media for debunking um, supposed um, truths that aren't truth at all. But uh, I also said that uh, there is a, risk that is uh, the um, the building of uh, uh tribus, of uh, um, closed cir circles, very uh, close, and that definitely don't communicate each other. Um, this is, uh, I think this is a, a very uh, apparent uh, risk uh, another risk is naturally the commoditization of, of the of the of social media. Um, I, I, must say I didn't uh, uh, have in mind uh, uh Facebook. Um, I, I, think a, better a better um, medium is uh, Twitter in order to communicate and, to exchange opinions and also data. Uh, because, uh, yes, because Facebook is uh, too commercial. Is I, I, I, don't think uh, it is uh, the, the, the, best way to, to, to communicate, to use it. But uh, I, basically, I, I think that we have tools and we must use uh, the tools uh, we have. I don't think that the, the most uh, cases, in most cases, as, as Banyai explained, it was an organized um, crew that uh, was able to debunk the, the, the, uh, the official truth. It was, uh, I, think, uh, individuals, spontaneous, uh, in, in, uh, uh, and this was the, the, a very powerful force in, in those cases. I, I, I, I think I, I, I, I think I am, I don't emphasize too much, but uh, what happened with the uh, blog of uh, Mr. Bagnai uh, is quite astonishing. It was it wasn't financed by anyone at the very beginning, and it was very spontaneous, and it was capable to collect many, many people. I, I don't think uh, how, how how many are the followers now. Um, well, we have about half a mil more between half a million and one million hits per month. So it, it, it is very similar. I, I don't. Uh, uh, I, I, so I I wage this comparison. It is very similar uh, to the spontaneous movements that shattered uh, in, in East Europe those countries at the end of the 80s. It is uh, mm, quite similar in, in, the building of the and, in the diffusion. Uh, it is not uh, to say, uh, well, it is all easy, we, we can win, no problem. Um, not at all. But I think there is a, a possibility. And uh, I think we, we have to, to, to, use this, uh, this possibility. Another thing, uh, very briefly, I also think that uh, uh, censorship and uh, so likes um, emphasize uh, the fragility of the system. This is also a lesson that we received from those uh, events in the 80s. Because uh, it closes the minds of the people that hold power and this enhances the fragility of the system. may I have a few words on that? just, just an example. So if you, if you uh, try to do such communication, institutional communication in a country where uh, 3,000 years ago, 2,000 years ago, we had aqueducts, so it, it, it won't work. So you are, you are trying to convince us that, that, that in Rome there was no, no clean water. It, it, it cannot work. Uh, this is a, this is a, uh, let me check the date is the 28th of April, is after our victory. <laughs> so this is a completely rational reaction to a victory. And if you try to tell to the Italian, uh, so this was Confindustria famous study, completely idiot. Uh, today we should have had a recession about minus 4% of GDP. So this is so, so patently stupid propaganda. It's, uh, if, if those uh, uh, powers like, wish to do propaganda, I, I suggest them to hire us. We are much better than doing propaganda than them. So uh, this is completely stupid. And stupidity is an enormous force. The system cannot resist its own stupidity. This is our hope. Thanks. The last question, just, just one minute. Io solo una segnalazione per chiudere, 40 secondi. Io voglio augurare, anche dalla parte di molti greci, perché io sono greco, da un paese ormai che non esiste più, questa è la verità, siamo stati i primi a essere vittime di questa propaganda, gli usurai di Bruxelles hanno distrutto il nostro presente e il nostro futuro e i nostri cari vicini adesso vogliono distruggere anche la nostra storia. Quindi questo paese per me non esiste più. Forse l'unica speranza è questo nuovo governo italiano che sicuramente ha tante differenze da quello che crediamo anche noi, ma dobbiamo vedere quello che ci unisce e non quello che ci separa. Quindi rifare questa Europa, noi in Grecia, ripeto, per noi la speranza non c'è, però forse in fondo c'è una piccola luce. Io voglio solo portare questi auguri dal popolo greco che ormai si trova nella situazione più difficile nella sua storia. Grazie. chiudiamo ringraziamo gli amici greci, ringrazio i colleghi che hanno partecipato, i relatori e chi ha partecipato via streaming. Eh, potrete ritrovare poi la registrazione, la, la diffonderemo sui, sui, social, a meno che il gruppo di alto livello sulle fake news non dica che non possa essere diffuso. Grazie e arrivederci.